ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕವ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಆಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆತ್ನು ತನ್ನ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮಾಯಕರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾವ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಂಡ್ಸು ಇಲ್ವಾ ಗಂಡ್ಸು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನೂ ಇಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲನೇನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪಟಾಲಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಪ್ಪುವಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ್ದು ಒಂದೇ ನಾಲಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡನೇ ನಾಲ್ಗೆ ನಾಟಕ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನೀವೇನು ಸತ್ಯ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇಂತ ಒಂದು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಾತಿ ಪರಿಶುವರ್ಗ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ದೆ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನೀವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸೋಲಿಸಿದ್ರಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೈಸೂರು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಅವನ್ನ ವಿನಾಕಾರಣ ಏನು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಳವಳ್ಳಿ ಬಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರನ್ನ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವ್ಯಾವ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಡಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಲಿತ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತೀರಾ ಈ ದಲಿತ ಎಲ್ಲ ಸುಳಿದಿತ್ತಾ ಇದು ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಏನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ನೀವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ